ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے اس کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے اس کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے سانس لیتے ہوئے انسان بھی ہے لاشوں کی طرح سانس لیتے ہوئے انسان بھی ہے لاشوں کی طرح اب دھڑکتے ہوئے دل کی بھی لہد ہوتی ہے اب دھڑکتے ہوئے دل کی بھی لہد ہوتی ہے جس کی گردن میں ہے پھندا وہی انسان بڑا جس کی گردن میں ہے پھندا وہی انسان بڑا سولیوں سے یہاں پیمائش قد ہوتی ہے سولیوں سے یہاں پیمائش قد ہوتی ہے بھی پہنتے ہیں خطیبوں کا لباس شوب داگر بھی پہنتے ہیں خطیبوں کا لباس بولتا چہل ہے بدنام خرد ہوتی ہے بولتا چہل ہے بدنام خرد ہوتی ہے اور مظفر بھارسی صاحب کے اس خوبصورت کلام کی بہت ہی خوبصورت لائنز کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے جاز سخن کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے جاز سخن ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے اس کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے بہت شکریہ